Ex Billy Bro Killer Oh my god, it's King Maro. Me see you once in a Valentino If I no get baby I go borrow If I no get baby I go borrow Full of my strap, it was come to us. It wanna squeeze, squeeze, squeeze, squeeze, squeeze, squeeze, love, squeeze, we love. This wanna squeeze, we love. He dey give me my money And baby girl make you dance for me yeah. One make you dance for me This kind love will you share with me yeah. They swim me for my body Oh, my baby mm, Baby don't go calibele Oh, oh, oh mama well hey. Baby don't go calibele Estou a sentir a tonga, tonga Esse teu bar está a causar longa Dá-me só uma folga, folga Bater nesse rabo lá em Conga yeah. Estou a assim, sentir a tonga, tonga Recu, recu, recu, lá é conga eh, Dá-me só uma folga, folga E verás como é que o meu boi rema A nada, venga Balança, balança, pior Balança, balança, pior Eu sei que queres é Valentim for me. This guy love when you share with me. Yeah. He me for my body.